Йо йо йо ан туда. Йо. Инди тоо. Йо йо йо йо йо йо йо. За тэгэд өнөөдөр бөөнөрөө Slender буюу 8 хуудас гэсэн хэрэгтэй. Аимшиг тоглоом болцгоё. Ер нь бол Slenderman-ыг та бүхэн мэдэх ба урт төлтэй, урт гартай. Тэгээ нэг цагаан тэмцгэр нэг халдан залуу байгаа. Аа, эвгүй л байна л да. Хүмүүсөө ч гэсэн намайг юм 8 шиг тоглоо тоол гэд байдаг. Тэгээд юм ч гэсэн энэ тоглоомыг тоож үзт юм уу гэж бодлоо. Тэгээд эхэлцгээе. Яа би аим гацхаа да. За Persec production production үзүүлж байна. Үзүүлж байна. Яа. Слендер. 8 хуудас. 8 цаас. Оо. За тэгэхээр би 8 хуудас авах хэрэгтэй. За жоо би юм та бүхэн Смолкийн тоглож байгаа эпизодыг харж байгаа. Тэр бол яг хав Аривал гээд нөгөө нэг цуврал хэвчлэг байгаа. Тэгээд энэ бол яг хав тэгээд аа демо хөлбөх юм шиг. За баруун уу зүүн үү залуусаа баруун уу зүүн үү баруун уу зүүн үү За нар зөв тойрж явна зүүнээр эхлэе юу да. Слендер минь харахаар гэрэл энэ төр онцгоод гэж юу лээ. Яна би одоо юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Оо. Йо йо йо юу ибэ. Оо, нэг цаас. Яаж авах вэ? Yes. За. Ер хүн зөрөгтэй бол. Слендермен ч цагаалт нэмэ. Йо йо йо. Ер хүн зөрөгтэй. Тийм ээ, өнөөдөр тоглоом бидэг. Өнөөдөр гой дуудуулаа. Vamos nascer manada usada Aos roioremos na lambiju Lambis da piama sambete jaiô Nós somos Na rama da caia Ai, for daughter time. Mama measure. Manne doya tavki. Ay canım. Hepsini datan bilmiş bu. Vermiş takıya. Başında can ya. Yeah. Yok, çabuk hızlı kaçtım. би салгалаа гэдэлээс би чичирч байна. Үгүй үгүй үгүй үгүй. Оо, нэг цаас олчлоо. Yes. Нуусан тоглоо биш. Аа, чамаарэ. Авчраагүй тоглоо биш шүү. Йо йо йо, манайхаа Allah. yes. Yes. No no. Help me. Ma. Кстати, чё, орчин, а? Я хрен. Йо-йо-йо. Маму. Да, шир. Пойса. энд нүрээ тулаад үзцгээе. Би чамаас айхгүй байна. Гараа дээрээс гараа дээр ир хүшиг хоёр биений уулзцай. Одоо чи чаддгийг бол намайг ёо миний нүд бүр завчихгүй ч шиг юм бол юу юм ёо ёо ёо андуу та ёо энэ тоглоо Йо йо. Орто баруун шин. Йоо. Төрчлөө. Йоо. Гүн зүгээр л агшихгүй зүгээр урагшаа замаа өгөөрэй. Йоо. Яг ч үгүй ингээд арашаа гарахгүй бол би өвчих юм шиг санагдаад байгаа юм. Яг бич Stinky. No, no, no. That's awesome. You look. No. What's done? No, no, no. Claro. Tocando já, gente. Nossa. Yo. Yo, yo, yo. Your standing Ой, ой. Би юм харахгүй нэ. Миний гэрэл гэрэл яж юм. Хи. Гэрэл гэрэл гэрэл. Оо, заа, заа, заа, заа. За за тэгээд юу ч гэсэн энэ тоглоомоос юу тоглоом байна. Тэгээд би бүр нэг 2 3 жилийн дараа ингэ дахиад тоглох байхаа. Тийм тэгээд яг 3 цаас оллоо. Гэтэ өөр амжилттай болсон. За тэгээд дараагийн хэмшилгээр уулзлаа түрүүштэй үзэгчдээ лайк, subscribe дараарай тэгээд share share хийгээрээ тэгээд баяртай үзэжтэй Putin Ruski number 1 Putin сука блядь энэ хуцаа тэр баяртай оо